«Когда» исполняет младший хор мальчиков, солисты Алексей Кайгородов, Давлетханов Альберт, руководитель Ольга Петровна Овчинникова, концертмейстер Татьяна Алексеевна Просвирнина. прошлом году на экране вышел сериал «Московская сага». Москва, 1925 год, профессор Градов, его жена Мэри и дети, и друзья дома, родня, и те, кому еще предстоит войти в эту семью и историю, все молоды и полны надежд. Многим надеждам предстоит сбыться, но история страны в 30-е и 50-е не оставила шансов на безоблачную жизнь Музыка Журвина, слова Аксенова и Семявского. Ах, эти тучи в голубом из сериала «Московская сага» исполняет Анастасия Сильна, преподаватель Людмила Лариса Павловна Коноплева.